करिए जो तितर बितर करवा रही थी यहाँ देखे जावे अकलमा पिक्चरवा न तोहरे आवे मिलमा हमरे को सदको काहे लालच मां खातिर